Jeg så si. Å, Oh, ja, sånn, ja. OK. Eh, jeg er bare på matproduksjonsfronten, så det er bare å forsyne seg med mat. Å, oh, ja. oh, det er sikkert smart. Hvordan var det, sa du? Den grønne kista? Oi, oi, oi! Oi, den denne ble tatt fort. <laughs> Gluttony. Å, oh, nei. Jeg lager to senger. Eh, hvordan skal man lage dør? Kåperbar. Å oh, ja. Oi. <laughs> What? Å, oh, du kan jo spille der. Da. Jeg har allerede lagd to dører. Han går rett på å sjarmere kona, vet du. Urettferdig. <laughs> OK, hun er ikke så sjarmert. Hun er mer irritert. <laughs> Òg som vi får til. Ja, jeg bomma. Søren. Okay. Sånn, nå har jeg laga et hus her nede. Om han vil flytte inn, det er en annen sak. F, hvor er du? Her. Jeg kan ha, jeg kan ha gulv. Ja, vær så snill. <laughs> What? Hvordan lager hus Folkens, hvordan gjort det her? Men, altså, man, man gjør ting, og så skjer det. Hva skjedde? Ja, så skjer <laughs> det når man bare koser seg. Det var stilig. Men, men hva han trenger han her for å flytte inn? Han trenger det jeg har, den der eh, slime oil. Ja, ja, kan du ha den inn i huset, da? Mm. Tok den. Kom igjen. Er du fornøyd, din gamle skjeggetryne? Kom da, bisken. Kom, kom. Ja! <laughs> What? GG. Ja, det er gøy. Stilig. Nice, da har vi runda, da. ja. Da har vi vant spillet. OK, takk for games. <laughs> ja, ja, GG. du kan spille samtidig. Ja. Det kan bli en sak. <laughs> Musikk i mine ører. <laughs> Det er som liksom sånn en bossfight. Sånn dun dun Høyreklikka jeg med noen spiller det av seg sjøl. Ingvild, gjør du også. Høyreklikk på musikken her. Vent, da. Det er jeg som er Elias mener jeg. Elias mener jeg. går ut av den, da? Der er det. OK. OK. Med han sjøl òg? Ja! det synkroniserer. De, spiller, samme sang, men hver sin Det er sånn som på Sea of Thieves. Ja. Okay, ja. da, husk da. Flinke dere er. Jo, takk for det. Vær så god. Eh, jeg mener Det blir et sang, da. Vi har ikke flere sanger nei, vi må <laughs> kjøpe Nei, vi mener at eh, showet er over nå, mener jeg. Eh, vi må dessverre legge oss akkurat nå.